galera. Os temas foram trampolim e tornado. Agora, fica o vídeo. Beleza, galera, eu tô aqui no hype com o Matheus. Tornado, não sei o que é isso, droid, Olympic, não, Olimpíadas não. Vou, vou pegar Tornado, mano. Tornado. Galera, minha... Boa, foi Tornado. Galera, eu, eu vou me inspirar no tornado do Jazz Ghost, tá ligado? Como que é o tornado? Eu não assisto Jazz é Ghost, acho ele falso demais. Hum, nossa. Galera, eu vou colocar o chão do Jazz Ghost também, né? Deixa eu colocar pouca grama, vou fazer umas vacas no meio do tornado. O que é só pra vocês? Uma piada, irmão cavaleiro. Deixa eu copiar de alguém aqui, deixa eu ver. João, oh, tá do meu lado! Matheus, não pode, mano, é sério. Eu tô olhando tudo aqui por cima. Olha isso daqui. Mano, isso é hack, Matheus. Tá bom, vídeo pra você. Não, na verdade não é nada, véi. O quê? Não é hack mesmo, mano. Eu não ouvi nada, né? Não é hack, velho. Galera, desculpa se vocês estão ouvindo a voz do Matheus. Robótica. É que. É que o João é forte, ele é rico em Não. É rico Galera, aqui é o meu fone, ele quebrou. É uma merda. O João agora ficou bravo. boa. bravo lá. Ah, meu Deus. Eu vou copiar do João que deve estar tá lindo. Três minutos, eu nem fiz o tornado. Tá me zoando, né, Matheus? O quê? Tá me zoando, né? você ainda não fez o tornado, né? Não. Mano, é sério. Meu Deus, Matheus. Meu Deus, mano. Como você não fez o tornado ainda, velho? Ah, só coloquei vegetação. Mano, tem que fazer uma devastação, um tornado. É o que a gente vai aprender em ciências, cara. A gente já aprendeu em ciências. Eu sei. Eu sei, tá, Matheus? O João tem a namorada dele que é a Raquel. Galera, é, não liga pro que ele tá dizendo. E eu muito... Comenta no comentário, comenta aí. João ama Raquel e o Luffy também. Teu cu! Fala que ele ama o Luffy e a Raquel, porque é a verdade. Para, mano. Foi certa traição dele. Mano, eu não gosto da Raquel. Fica quieto, Não, eu sei. Não gosto de ninguém, mano. E nem de mim? Hum. É, de, de você, claro que não, né? Nossa, eu te amo, mano. É da mãe. Vem comigo. Só que o meu não vai ser com vaca, vai ser com outro. Sério, você vai fazendo um tornado de lama? Grécia. Como você sabe? Sabe que eu Nossa, mano. Te odeio. É que não, né, eu faço sucesso no Duro Battle, né? Tô colocando um pouquinho de água Galera, que lag é esse? Caralho, mano, que lag. <laughs> que isso? Um poop, isso não é um tornado. Mano, isso é um materaço, velho. Ah, Matheus, ficou legal, vou dar um good no seu. bosta, mano. Que isso? Nem botei. Ah, não. Putz. É, super pouco. Mano, não tem nada a ver. O cara deve estar tá usando textura, mano. Ô, daí já tá... Mano, por que todo mundo tá copiando o Jeff? Sim. Isso daqui é um. é um, bu, é um bullying, mano. É um. É uma pulinha. É um bullying? Não. Puta merda. Nada a ver. Ah, acho que eu entendi, só que. A maioria não dá pra entender. É. Legendary. Legendary. Não, não é. é porra! Oh, é, da Legendary. É Sabia! Terceiro, moleque! Eu fiquei igual! Fiquei quarto! Boa, Matheus! Capitão, Arqueira, Arcade Máquina, Trampolim. Ah, mano. Ah, velho, eu não sei fazer trampolim. Não sei. O que, é um trampolim mesmo? Cara, desculpa, mas eu tenho que pesquisar no Google. Não tem Google, não é? Mano, eu vou pesquisar o que é trampolim. Ah, pula, pula, Matheus. Pula, pula. Mas é um pula, pula. É, é né? Ah, você sabia? É. Que era trampolim? Sou né? filha da puta. Assim, Para, não, não, não, não. Não pode espionar, Matheus. Puta que pariu. Não tem outra mim, ainda. vamos tirar uma lá pro inferno. Super organizado. Nem sei se tá Tem slime block, mano? Tem. Boa. Ah, não, nunca fiz ao o tempo, né? É verdade. O tempo é uma merda. Mano, eu não coisa que me complicar esse tempo. Eu não consegui fazer o que eu quero e agora Tinha que ser pelo menos 7 minutos, né, mano? Não dá pra fazer, tá por isso. Hum, verdade, não dá mesmo. fazer. Olha é trampolim. imagina eu então, meu amigo. trampolim ainda. Eu que quase não sei o que é trampolim. Mano, acho que eu não vou ganhar essa, sério. Eu nem vou aparecer último. Sério. Eu que vou ficar em último, mano. Não tem tempo! Galera, como eu já fiz o meu e tem tempo sobrando, Eu vou fazer um carinha. Por quê? Não me, não me perguntem. Galera, não me perguntem o porquê eu tô fazendo um carinho. Salame mingue, Ah, salame mingue. Totalmente desproporcional. Tá ligado? Eu vou dar um ok, mano. Ia ficar legal, Matheus. Ia ficar legal, ia ficar legal. super poop mano. Quando isso tem a ver em um trampolim, mano? Tem nada a ver. Ah, né? ah Puta merda. <laughs> É épico. Meu fome. Comi, mano. Nossa, os caras estão perdendo meu. E tu tava fazendo um bom, bom. Oh, o meu. O tá meu é legendário, galera. Galera, o meu tem que ser legendário, mano. Ui. Mano, e... É isso. Galera, o Leff entrou na cal. o sabor de abacate. Esse amantes de abacate. Esse hum. amantes de abacate, bicho. Burro, tô puto. Nossa, eu amei esse. Foi o que eu mais gostei. Super puto. Legendário. Tá o que faz comigo? a Legendary no do Fox, porque senão ele vai fazer cocô na sua cara. Ah, como assim, guarda? Ah! Não! Caraca, mano, quase que eu dou legendário pro cara. Ele confundiu o Foi poop, mano, tem nada a ver. Docinho. Ah, esse aqui tá pior que o meu. Ah, não, tá melhor. É, ok. Hum. Ah, ok, ok, ok. Levo, você vai querer participar do vídeo? Ah, essa não tem maneira de não. Desculpa, esqueci. Hum, ok. Desculpa, Elef. O Luffy agora tá em depressão. Ok. Eu já tava depressivo antes, porque eu vi invasão zumbi de novo. Invasão zumbi? O que é isso? Nossa, eu fui mais foda de zumbi. Só que o final é pior. Sabia. Mano, maná, vai tomar no cu. É sério. Galera, você sabe do que está sendo usado